<coughs> Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh E, eh, Mtume anasema kusengenya sio mzuri, kufanya madhambi ovyo ovyo sio mzuri. Sasa ana ametutolea hadithi lan yufliha qaumun, hawatofaulu watu lau amrahu liamrati, lau amri yao ni kutokamana na wanawake laisa minni, sio katika sisi. Lam yataghanna bilquran, kwa wale walioghani Quran. Anasema yani mwanamke akikukontrol kwa nyumba eh, ana, anakuambia kila kitu kila kitu tu mwanamke mwanamke tu ndo anakuamrisha. Sasa mtume amekataa hiyo, anasema mwanamke hafai kuamrisha mwanawake mwanaume. Niko na tu hayo ya kuambia.